4 апреля 1912 года в 12.00 в Саутгемптоне первые пассажиры взошли на борт. Под водой входная дверь на посадку стала началом в историю. Посадка началась. Командир лайнера Эдвард Джон Смит встречал в начале элитных пассажиров. На борту лайнера больше всего было пассажиров третьего класса. Сейчас «Титаник» – это груда искореженного железа, свидетели которые остались живы рассказывали, что веселее всего было в зоне третьего класса. Там шутили, танцевали, развлекались, наблюдали. В зоне первого класса была экзотическая парная, сверхсовременный гимнастический зал и шикарные обеденные залы. Миссис Райсон, как скорбящая мать, ехала с мужем и двумя дочерьми и сыном. Она никуда не выходила, этому была причина. В 23.40 14 апреля зазвонил колокол. Доложили, что на расстоянии 400 метров находится айсберг. Этого не хватало, чтобы повернуть на нужное расстояние лайнер. Всего 37 секунд. Томас Эндрюс думал, что они смогут обогнуть айсберг. Но после столкновения была тишина. Передняя часть лайнера стала заполняться водой. пятого машинного отсека выкачивали воду. Рабочие готовили шлюпки. Люди ничего не понимали, оповещали пассажиров. Пассажиры тоже ничего не понимали. Люди не понимали, зачем им надо эвакуироваться. Первые спущенные шлюпки были почти пустыми. Радисты посылали радиограммы о помощи СОС. Капитан и помощники – отчаянно бились за спасение пассажиров. Корма стала подниматься из воды. А конструктор Томас Эндрюс боялся, что раскаленные котлы могут взорваться в соприкосновении с ледяной водой. Спустя два часа Мамабуни Хасама смотрел на «Титаник» пробовала сесть в шлюпку. Сотни семей мучил вопрос, разделиться им или держаться вместе. Когда осталось несколько шлюпок, люди осознали угрозу. Теперь надо было не дать толпе накинуться на оставшиеся шлюпки. Муж Райсон остался на корабле. В час 45 Эмили Райсон с двумя дочерьми, сыном, села в шлюпку. Титаник возвышался на дно и разлетался на кусочки. А в ту ночь погибло более полторы тысячи мужчин, женщин, детей. Следы покоились на дне океана.